A día de hoy consumimos muchos más recursos y energía de los que necesitamos, pero ¿tenemos nosotros tiempo de solucionarlo? A diario se consume sobre un 75% de energía innecesaria, por no aprovechar la luz natural. Usa la luz del sol en vez de la de las bombillas. el 90% de residuos de oficinas son papel y cartón. Revisa los documentos con un ordenador y usa papel y boli solo cuando haga falta. El café es usado principalmente por estudiantes y trabajadores de oficina y anualmente se consumen 600.000 millones de vasos desechables. Usa un termo y trae el café de casa. Uno de los componentes de un ordenador que más consume es la pantalla. Baja el brillo siempre que no lo necesites. Un ordenador suspendido sigue consumiendo sobre el 10% del consumo habitual. Reduce ese consumo a cero apagándolo cuando no lo uses. Como veis, no es cuestión de esfuerzo, sino cuestión de querer contribuir. Sea un consumidor responsable.